Ko'rganingiz endi bizning e, kelasi komanda hozirlana. Unda bo'lsa Zamba KVN komandasi ikkinchi gimnaziya. Haydag'iz ularni qarshi olamiz olqishlar bilan. Zamba KVN командасы тәкъдим итә ярылған мәхәббәт турында жүр. екі ноль бір алты екі мың он алты есімі шалты мында лавстория номер екі тағын ілназ қошық болды екі мың жетінші мен сені көрдім қам ғашық болдым яныңа келіп әйттем сәләм мен илназ сәләм илназ мен сенің оқытушың, вәлиуллина Гүлназ. миңа җиде ә сиңа егерме җиде минем хәтта образование юк синеке ике мин утырам камчаткада син миңа карыйсың һәм әйтәсең сахибуллин ник токтага чыкмыйсың Жиктіріп барат, қозанға тұптұры кеттім қорап. Шоптырақ атларны кучер, мен яратам сізді валиулина гүлназ Сахибулин утыр кілі! мен ұтырдым, классташларым күле көз ешлерімні бүтін күші көре бұл яңғырны нешек тұқтадырға, жүрегім сынды яртылашқа Йөрәгімні жылыта Екі пачка мой тобаны қыздыра Сені ұнытырға дейіп Роспат группасына күштім Әсен бары бір, Йөрәгімнен кетмәдім Йылар үтә барды Мен болдым, болдым, Игене биреп мәктәпне тәмамладым Әмма йөрәгемдә калыр теге класс Ошан тапта айттым Мен яратам сезне Валиулина Гөлназ Тугыз ел э, классташлар ұшыраушуы Исәнмісіз, Гүлназ апа? Исәнмісіз? Әлі хәтерләмейсіз? Юқ. Илназ Сахибуллин бірінші вы? Ә, э, Илназ исәнме? Әйе. Гүлназ апа хәтерлейсіз мешік? Бірінші класта тоқта алдына шығып әйткен еді. Мен яратам сізні Валиуллина Гүлназ. Әйе, Илназ хәтерлим, хәтерлим. Беләсезме, Гөлназ апа, менә вакыт бара, вакыт уза, әмма ләкин минем мәхәббәтем һаман да сезгә кимеми. Гөлназ. Опа. Гөлназ. Беләсеңме, бәлки баштан башлап җибәрәбез. Илназ беләсеңме, син дә миңа ошыйсың. Ләкин минем ирем бар. тек оңламадым кім сенің классташың илхам илхам сен бит менің ең жақын достым ең білмеймін мен бұл рольні ойнарға келгенін әрі вот и все тормышта ниндидер кайгылар булса да, үзегезнең тор, үзегезнең мәхәббәтегезне саклагыз.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 Не упусти свою удачу! Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.